0, 1, 4, 4, 1, 6, 8, 5, 3, 2, 3, 5, 7, 3, 1, 3, 0, 0, 3, 8, 4, 8, 4, 0, 9, 7, 0, 2, 0, 8, 0, 1, 4, 4, 1, 6, 8, 5, 3, 2, 3, 5, 7, 3, 1, 3, 0, 0, 3, 8, 4, 8, 4, 0, 9, 7, 0, 2, 0, 8, 0, 1, 4, 4, 1, 6, 8, 5, 3, 2, 3, 5, 7, 3, 1, 3, 0, 0, 3, 8, 4, 8, 4, 0, 9, 7, 0, 2, 0, 8, 0, 1, 4, 4, 1, 6, 8, 5, 3, 2, 3, 5, 7, 3, 1, 3, 0, 0, 3, 8, 4, 8, 4, 0, 9, 7, 0, 2, 0, 8, 0, 1, 4, 4, 1, 6, 8, 5, 3, 2, 3, 5, 7, 3, 1, 3, 0, 0, 3, 8, 4, 8, 4, 0, 9, 7, 0, 2, 0, 8, 0, 1, 4, 4, 1, 6, 8, 5, 3, 2, 3, 5, 7, 3, 1, 3, 0, 0, 3, 8, 4, 8, 4, 0, 9, siete cero dos 0, 8, cero 1, cuatro cuatro uno 6, 8, 5, 3, 2, tres 5, siete 3, 1, 3, cero cero tres 8, 4, 8, cuatro cero nueve siete 0, 2, 0, ocho 0, 1, 4, 4, 1, 6, 8, 5, 3, 2, 3, 5, 7, 3, 1, 3, 0, 0, 3, 8, 4, 8, 4, 0, 9, 7, 0, 2, 0, 8. 4, 4, 1. 8, 5, 3, 2. 5, 7, 3, 1.

cero, nueve. siete 4, 4, 1. 8, 5, 3, 2, 5, 7, 3, 1. 0, 3, 8.

0, 1, 4, 4, 1. 8, 5, 3, 2, siete, tres, Tres, 0, cero, tres, ocho. cuatro, ocho, cuatro, cero nueve siete, cero, dos, cero, ocho. 1, 4, 4, 1. 8, 5, 3, 2, Cinco, siete, tres, uno... Tres, 0 tres 3 cuatro, ocho, cuatro, cero nueve siete cero 0, 1, 4, 4, 1. 8, 5, 3, 2, 5, 7, 3, 1. ocho. cuatro, ocho, cuatro, cero, nueve. Siete, cero, dos, cero, ocho...